За Австрийн намын тухай хуулийн төслийг улсын ерөнхийлөгч оруулж ирж байгаа явдалд бол энэ зүв байна. Хуулийн төслийг бол ерөнхийдэн зарчмын хувьд дэмжиж байгаа гэдгийг хэлье. За яг ер нь Монгол улсын төрөөс энэ нийгэмд шударгал тогтоох нийгэмд ядруу шус тогтоох авилгал хайл ахуул энэ хүн суртлыг арилгах ийм чиглэлээр бол нэгэн одоо бас бодлогын ахис дэвшлүү гарч байгаа. Бид удаа дараагийн парламентын өрөө ирэхээ хугацаанд энэ асуудлыг тууштай шаардаж тавьж ирсэн ийм хүмсүүд ээ. Ялангуяа одоо төсвийн зарцуулд төрийн хэмнэлтийн хууль цаашлах юм бол энэ төрийн албыг төрлийн алба болгодог. Төрийн өндөр албан тушаалд байгаа улсууд улс төрийн нөлөө үзүүлж төр ард түмний нэр барьж авсан боон зээл авдаг төсөл концесс тендер юу гэдгийг ийм юмд одоо оролцдог байдлыг бол арилгах ёстой. Хариуцлагатай байх ёстой өндөр ёс суртахуунтай иргэд олон төмнийхөө өмнө дөрөгсөн тангарагтай үнэж ингэж ажиллах ёстой гэж ингэж шаарддаг. Энэний дагуу хууль эрх зүйн тодорхой шийдвэрүүд гараад явж байна. Энэ хүрээнд хүрээнд одоо бид бас олон жил ярьсан асуудал бол энэ улс төрийн намын тухай асуудал байгаамаа. Улс төрийн намаар дамжиж одоо тэр эрх мэдлийг авдаг. Тийм учраас энэ улс төрийн намын үйл ажиллагаа, улс төрийн намын төлөвшөлтэй холбоотой асуудал бол маш чухал ийм зүйлээ. Тэгэхээр надад нэг 2 3 асуулт байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ хуулийн төсөл дээр хоёр сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаанд дараалан улсын хурлд нэр дэвшүүлээгүй ийм улс төрийн намыг идэхгүй хэлбэрт одоо шилжүүлнэ гэсэн энэ заалт байна. Тэгэхээр миний санахад энэ улсын хурлын сонгуульд хоёр удаа дараалан суудлааваагүй намыг идэхгүй байдалд оруулах юм уу эсвэл одоо татан болох тухай асуудлыг ярьж болоогүй юм уу? Энэ талаар одоо тодорхой хариулт өгч болох уу гэж. За нөгөө талынх нь бол энэ хатуу гүшинчлэлтэй холбоотой асуудал байж идэг. Энэ асуудлыг яаж зохицуулж байна? Дөрвөн хариултаас харах юм бол энэ улс төрийн намын үйл ажиллагааг ил тод байлгах, улс төрийн намын одоо гişүүдийн оролцоо, гişүүдийн одоо хяналтанд байлгах чиглэлээр нэлээд тодорхой саналууд оруулж байгаа юм болов уу гэж би ингэж бодож байна. Энийний хүрээндээ одоо бодлогын нам байх, дөрмийн хөтөлбөрийн хүрээнд хөтөлбөрийг боловсруулах, судалгаа, бодлогын судалгааны чиглэлийн юмн дээр одоо онцгой анхаарч Одоо бол нөгөө дүлээдээ найдаад гэдэг шиг олон гişүүд элсүүлсэн ийм улс төрийн намууд чинь энэ дээрээ одоо хайгарч өгөхгүй шүү дээ. Мөрийн хөтөлбөр дээрээ ч хайгарч өгөхгүй. Бодлогын асуудал дээрээ ч одоо бас сэргэлзээтэй судалгааны байгууллагууд цаашлах юм бол боловсон хүчний хүний нөөцийнхээ асуудал дээр бас анхаарал тавих ийм шаардлага. Энэ талаас нь зохицуулт ямар зүйлүүд орж байгаа гэж. За хамгийн сүүлд асуух гээд байгаа юм бол энэ намын санхүүжилттэй холбоотой асуудлыг яаж зохицуулж байгаа вэ? Намын санхүүжилтээс дагсан тодорхой бас байдлууд их гараад байгаа. Манайхтай ижил төстэй ийм улс төрийн намууд одоо тухайлбал холбооны бүгд найрамд Герман улсын ховид бол одоо Конрад Аденерийн санч гэдэг юм Фредрих Эбертийн сан гэдэг улс төрийн намуудаа санхүүжүүлэх төдийгүй тодорхой одоо За Содбаатар дараа хариулна. За намууд энэ удаагийн улс төрийн намын тухай хуулийн бас нэг гол онцлог бол энэ намуудад хариуцлага тооцох, намуудлыг хариуцлагаж болох энэ асуудал байна юм. Тийм ч учраас бид нар намыг итгүү тооцох гэсэн юм шинэ пунктыг оруулж ирж байгаа. Энэ бол яг нь намуудыг шууд одоо иргэдийн эвлэн нэгдэж байгаа эрх хэрэгчлөөг шууд хаан боогдуулах биш. Бас нэг тодорхой тодорхой тохиолдолд одоо тухайлбал улсын хурлын ээлж сонгуул за санхүүгийн тайлангаа хугацаанд гаргаж өгөөгүй намын удирдах дээд байгууллагууд төлөөллийн төв байгууллагуудыг хугацаанд нь хуралдуулаагүй ийм тохиолдлуудад бол намыг итгэхгүй хэлбэрлүү шилжүүлээд тэгээд зөрчлөө арилгах шаардлага тавиад зөрчлөн нь арилгахгүй бол харин тэр намыг шааш нь яах вэ гэдэг асуудал босч байгаа. Яг тэгэхээр энэ дээр зүгээр яг парламентд суудлаа авсан аваагүйгээр нь бол одоо улс төрийн намыг ингэж хязгаарладаг ийм юмнууд харьцангуй бага байна. Тийм учраас зүгээр хилцүүлгийн хувьцад одоо ийм хатуу заалт оруулж гэж парламентд э, тодорхой одоо босог даваагүй бол тэр намуудыг татан буулгадаг ийм хэлбэр оруулаад парламентын төвшөнд явах. Зүгээр бид нар бол одоогийн юугаар бол ийм байдалтай явсан байж. За хоёр дахь нь хатуу гişүнчлэл дээр та сая бас хэллээ. Ер нь бол хатуу гişүнчлийг бид нар өсөд татгалзъя. Тийм учраас намын гişүүн, намын дэмжигч гişүүн, сонгуульд гişүүн гэдэг ингээд энэ гişүүдэ англи тэр хүрээнд намын тэр жинхэнэ гişүүн гэж намын гişүүн гэж байгаа тэр хүмүүстэл одоо татвараа төлөх тэр том намын дотоод сонгууль саналын эрхтэй оролцох намайг сонгож томлогддог алуун тушаалд очих энэ эрх нь байжийг а намын дэмжигчшүүд бол намын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоо явуулдаг энэ хэлбэрийг нь авсан гэдгийг бас тодтогч хэлье. За 3 дугаар асуултын хувьд бол ерөөсөө энэ удаагийн хуулийн өөрийнх нь гол үзэл санаа бол улс төрийн намуудлаа бодлогын институт болгоё. Улс төрийн намуудын санхүүжилтийг ил тод нээлттэй шилэн болгоё гэдэг рүү гол чиглэж байгаа. Энэ агуулгаараа бол улс төрийн намын дэргэд бол бодлогын хүрээлэн, бодлогын сан бодлогын байгууллагууд ажилдаг бай. Тэгээд бодлогын байгууллагуудын санхүүжилт нь бол намын санхүүжилтийн 30% хүртэл хувь нь байхаар үндсэндээ зааж байгаа. Тийм учраас энэ бодлогын байгууллагуудад бол одоо яг ийм юм чиглэлээр төсөөс өгж байгаа санхүүжилтийн хувийг ингэж зарцуулна. Нам өөрийнхөө одоо санхүүжилтийн хүнд бол энэ бодлогын байгууллагуудаараа дамжуулан дэргэд хүрээлэнгүүдээр бодлогын судалгааны бодлогын байгууллагаараа дамжуулж хэрэгжүүлнэ гэсэн ийм агуулгатай заалтууд бас нэлээд орсон байгаа. А ер нь бол Улс төрийн намууд иргэдэд сантай байдгийг нь олуулсан жишээ байна. Та сая Германы жишээ хэллээ. Германд ч гэсэн хэрвээ парламентд суудл аваад явал за улс төрийн намууд бол иргэдэд сангуудтай байдаг. Сангуудраа дамжуулж санхүүжилт төсвийн санхүүжилтийн дэмжлэг авдаг. Тэрүүгээр иргэдийн улс төрийн боловсролыг дэвшүүл дэвшлүүлэх, иргэдийн арчлал, үнд цэвлийн талаарх соён гээрүүлэх ажлыг хийдэг. Эргээд тэр сангуудраа дамжуулаад арчлал, зах зээл энэ нийгмийн үнд цөлүүдийг сурталчилдаг энэ хөгжлийн бодлого тодорхойлоход оролцдог энэ хэлбэрүүдийг бас Монголд нэвтрүүлээ гэдэг үүднээс энэ одоо хуулинд ийм шин залтууд нэмэгдэр нэмэгдлэр орж ирж байгаа гэдэг бас хэлье. За Бадарчин жаргалмаа гişүү. За та бүхнийхээ өдрийн амланг алдгая. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд